Jestem w Strzegomiu na Alei Wojska Polskiego i proszę zobaczyć naprzeciwko tej ulicy jaki ciekawy budynek wszystko dla psa i kociaka wszystko dla gołębi ale w każdym razie cokolwiek by się tam nie znajdowało budynek wyjątkowo ciekawy, przypominający jakiś kościół, zameczek sfilmowany 22 września 2012 roku a tak wygląda okolica tego budynku